أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم طلاق سورة 3. ayet-i kerime Аллаһ Тәгалә әйтә, кем Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылса, тәвәккәл, ягъни кем тапшырса Аллаһ Тәгаләгә, ул аңа җитүчедер. Дип әйтә 3-нче аят кәримәдә. Һәм дә пәйгамбәрбез әйтә, кайгит ва тәвәккәл. Бәйлә, аннары тәвәккәл кыл. Бүгенге вәгазебездә тәвәккәл, ягъни Аллаһ Тәгаләгә тапшыру хакында сүз алып барачакбыз, инша Аллаһ. Безнең ислам дине Фарыз кылды дөньяда эшләргә. Һәр кеше эшләргә тиеш, ризык казанырга тиеш. Инде булса сәнгать, ягъни кул остасы, инде булса бер һөнәр иясе булып Ризык казанырга тиеш, бу фарыз. Шуның кебек тә Аллаһ Тәгалә безгә тәвәккәлне, ягъни Аллаһ Тәгаләгә тапшыруны әмер итте. Бу да Аллаһның әмере. Һәм дә икесе дә шушы, ягъни дөньяда эшләү һәм дә Аллаһ Тәгаләгә тапшыру, тәвәккәл кылу, икесе дә Безнең мөселманның вазифалары. Бу икесе дә безнең вазифабыз. Һәм дә әгәр дә кеше шушы дөньяда эшләүне ташласа, һәм дә тәвәккәлне дә ташласа, ул вакытта аның Аллаһ Тәгаләгә карата иманы, ышануы таркала башлый. Шуның өчен эшләргә дә тиеш һәм дә тәвәккәл кылырга да тиеш. Нәрсә ул тәвәккәл? Тәвәккәл ул Аллаһ Тәгаләгә ышанып, Аллаһ Тәгаләгә тапшырып, нәрсә ул бирә, шуның белән җитүче канәгать булып яшәү димәк, бу тәвәккәл. Нәрсә ул тәвәккәл? Тәвәккәл ул Туктый алмаган бер хәрәкәт. Туктаусыз хәрәкәт. Ягъни бара да бара. Туктамаган бер хәрәкәт. Шундый бер көч. Туктамыйча барган бер хәрәкәт, шуша бер көч ул тәвәккәл. Шулай ук тетрәмәгән бер тынычлык. Шулай әйтә дә галимнәр тәвәккәннең мәгънәсен. Туктамыйча барган бер хәрәкәт һәм дә тетрәмәгән бер тынычлык. Бик бөек бер җөмлә, зур мәгънәле бер җөмлә. Ике җөмләдән тора. Туктамаган хәрәкәт һәм тетрәмәгән тынычлык. Берсе генә булса иде, без нәрсә аңларыйк? Бу тормышсыз бер ничек әйтәләр, безбашенный поиск бара да бара. Шулай уйларыйк. Һәм дә ялгыш фикер булыр иде. Нинди? Ишек ябык. Бәрелә дә бәрелә, бәрелә дә бәрелә. Мин аны барыбер ачачакмын. Туктый алмыйм. Шушы акылга килер иде. Икенче җөмлә булмаса. Икенче җөмләнең мәгънәсе нәрсә дидек? Тетрә, тетрәү булмаган бер тынычлык. Менә бу икесе ул тәвәккәл дип атала. Ягъни Тыныч утырган кебек, ләкин байтыр утыра. Бу тынычлык түгел. Шуңа нәрсә әйтә? Туктавы булмаган бер хәрәкәт, тетрәве булмаган бер тынычлык. Тып тыныч утыра. Менә бу тәвәккәл. Нәрсә ул тәвәккәл? Ул Аллаһ Тәгаләнең язмышына буйсыну. Кул күтәрәләр бит, кайчан сугыш киноларына күрсәтәләр. Алман сугышында, мәсәлән. Анда мылтык белән килгәндә кеше нәрсә әйтә? Әслим, тәслим. Буйсын дип әйтә. Теге дә буйсына, кулын күтәрә. Все, сдаюсь. Менә бу буйсыну нәрсә дип атала? Тәвәккәл. Нәрсә ул тәвәккәл? Ул күңелдә, йөрәгебездә Аллаһ Тәгаләгә карата булган нәрсә? Бер тапшырылып, бирелеп ышану. Ничек ки баланы өскә атабыз, ничек әйтәләрме? Өч теки, өч теки дип әйтәләрме? Шул вакытта бала ничек ки ышана, мине өскә аткан әти тотачак дип, Яки кем аны ата, әнисе атамы? Шулай ничек ышана, күңеле белән бирелеп ышана. Менә бу атала тәвәккәл. Беркайчан да бала уйламыйдыр, мине хәзер күтәреп атырлар да өскә, и читкә китерләр дә мин килеп төшермим дип уйламый. Ул анасы, ул шатлана, көлә. Ниә көлә? Ул бит риск. Бу бик риск, рискованный. Ләкин ул көлә нәрсәдән? Ул 100% катгый рәвештә ашана, аны өскә аткан кеше тотачак. Кыскача әйткәндә, Аллаһ Тәгалә бәлә биргән Аллаһ Тәгалә шешелүне бирәчәк. Аллаһ телә сине өскә атты икән, проблемалар кырына. Ул сине тотачак барыбер. Ул сине калдырмыйчак. Яки киресенчә, ташлады икән, ул сине бер вакыт кырачак. Менә бу атала тәвәккәл. Шушы бала мисалында аңлатырга була. Нәрсә ул тәвәккәл? Пеш, авызга төш дип кенә утыруымы ул тәвәккәл? Юкса, мәгънәсе тирән һәм киңме? Әлбәттә, киң, әлбәттә, тирән. Ничек ки безнең гәүдәбез, тәнебез, фикеребез дөнья белән мәшгуль булса, ничек эш эшләргә, ничек тиҗарәт алып барырга, ничек сөйләшергә, ничек Киңәшләшергә, ничек сүз сүз бирергә, аны үтәргә, вәгъдә, тиҗарәт мәсьәләләре, алыш-биреш, ашау-эчү белән гәүдә мәшгуль икән, шушы вакытта ахырда көч килгәнчә эшләп, Көч, инде булды, мин булдыра алмыйм, шушы ноктага килгәндә, Аллаһта әлеге тапшыру. Менә бу тәвәккәл. Эш эшләмичә генә Аллаһка тапшырып тәвәккәл дип әйтү ул булмый. Кем вазифасын үтәми, ә утыра гына, Насыйп булса килер, авызга төшер дип кенә утырган кеше ул һәм Аллаһ Тәгаләнең әмренә, һәм дә пәйгамбәрнең сөннәтенә каршы килгән була. Бу тәвәккәл түгел, бу нәрсә дип атала? Ялкаулык. Шуның өчен ул кыяр утыртамы, помидор утыртамы, шуның белән мәшгульме, яки Ат белән сөт, сыер яки кымыз ясап тиҗарәт ясыймы, акча эшлиме, болар барсы да диннең вазифасы. Кеше аның белән мәшгуль булырга тиеш. Һәм дә инде нәтиҗәсен бу сөт сатылыр микән, Һәм дә кымыз алучы булыр микән? Менә бу нәтиҗәсен инде Аллаһ Тәгаләгә тапшыру, Аллаһтан көтү, клиенттан түгел, Аллаһтан көтү, менә бу атала нәрсә? Тәвәккәл дип. Һәр нәрсәнең Аллаһ Тәгаләнең язмышы белән булганын без бик яхшы беләбез һәм ышанабыз. Без мөселманнар беләбез, һәр нәрсә Һәм үсүе дә, үлүе дә, басуы да, торуы да, утырдымы, калыктымы, алар барсы да Аллаһ Тәгаләнең теләге белән була. Шуның өчен кеше нәрсә белән мәшгуль булса да, нәтиҗәсе яхшы булса, ягъни иген уңды, Бәрәңге чәчкәне, бәрәңге эре булды, сыерның сөте күп булды, атның кымызы да яхшы гына булды. Шушыга, шушы нәрсәләргә ирешсә, ул нәрсә эшли? Шөкер кыла. Үзенең рәхмәтен Аллаһ Тәгаләгә белдерә. Ә инде киресенчә нәтиҗәгә ирешмәсә, сөт булмады, кымыз да булмады, бәрәңге чәчте, булмады, иген чәчте, үсмәде. Ул вакытта ул, Бу да Аллаһның язмышы, димәк ки, шулай булырга тиеш, дип җавап бирергә тиеш һәм дә сабыр итәргә тиеш. Менә бу да тәвәккәл дип атала. Әнәс радиллаһу әйтә, Бу билгеле бик киң таралган хәдис, моны бөтен кеше белә. Кабатлап кына үтәбез. Пәйгамбәребезгә дөягә утырган бер мөселман килә. Сахабә. Һәм дә әйтә: "Әй Аллаһның илчесе!" Мин бу дөяне шулай ялгыз гына калдырсам, бәйләмичә. Һәм дә Аллаһ Тәгаләгә тапшырсам, тәвәккәл кылсам буламы? дип сорау бирә. Пәйгамбәрләрнең иң югарысы булган, ничек әйтәбез, таж, пәйгамбәрләрнең тажы, корона, пәйгамбәрләрнең әйтә. Җавабы бик кыйммәтле, ничек әйтәләр, дөнья туктаса да хакы төшмәгән, кыйммәте югалмаган җавапны бирә. Пәйгамбәр әйтә, аягын башта бәйле, аннары Аллаһка тапшыр дип әйтә. Пәйгамбәребез буш ялгыз калдырырга рөхсәт бирми. Кулыңнан килгәнне башта үтәргә дигән мәгънәдә сөйли. Шулай ук Сәһл бин Абдулла хәзрәтләре әйтә, Әгәр бер кеше дөньядагы эш хакында каршы сөйләшсә, ул сөннәткә каршы, ә тәвәккәл хакында каршы сөйләшкән кеше иманга каршы тел озаткан була дип әйтә. Кем дөньяда эшләргә ярамый, кирәкми дигән каршы сүзләр сөйләсә, нәрсә әйтә? Сөннәткә каршы сөйләгән була дип әйтә. Кем дөньяда эшләргә ярамый дигән шундый сүзләр сөйләсә, ул сөннәткә каршы сөйләгән була дип әйтә. Хакмы? Хак, чөнки пәйгамбәрбез дөньяда эшләде. Киң таралган пәйгамбәрнең эше ул көтү көтте, сарык көтүе көтте. Эш эшләде. Хәлбуки, мөмкин эшләмәсә иде. Чөнки ул Мәккәдә, Мәдинәдә, бүгенге көндә әйтергә була, ил башлыгы дип әйтергә була. Мэр дип әйтергә була, президент дип әйтергә була. Бөтен кеше аңа буйсына. Әйт, әйтсен генә, бармагын гына әйләндерсен, бөтен кеше аңа килә. Ләкин ул барыбер нәрсә эшләде? Сары көтү көтте һәм дә шулай ук тиҗарәт алып барды. Мәчет төзегәндә дә кирпич ташыды. Сугыштан кайткач та сахабәләрне су ташыды үзе. Шуңа Сәһел бин Абдулла әйтә, кем дөньяда тырышканга каршы сөйләшсә, ул сөннәткә каршы тел озаткан була. Ә тәвәккәлгә каршы сөйләшкән кеше ул иманга каршы тел озаткан була. Ягъни кем тәвәккәл кирәкми, Аллаһка тапшырырга кирәкми дип шулай сөйләшсә, ул иманга каршы сөйләгән була. Болар иманга каршы булган сүзләр. Шуңа сак булырга кирәк. Һәм дә шулай билгеле хәдис, бу да хиҗрәт мәсьәләсе. Беләбез, мөселманнар 43 нче ел бара, яңа елны каршы алдык. Кайбер кеше 31 нче декабрьдә каршы ала Яңа елны, христиан Яңа елын дип. Без, әлһәмдүлилләһ, каршы алдык, догасын кылдык, шатландык, сөендек, намаз укыдык, Яңа ел яхшы үтсен, үткән елга караганда дигән догалар үтәдек. Әлбәттә, кем нәрсә уйлый Яңа ел хакында. Дин буенча, әлбәттә, шәригать хөкемнәренә каршы килмәгән гамәлләр эшләдек һәм дә 43 нче елга кердек. Менә бу хиҗрәт мәсьәләсе башланды безнең кайчан пәйгамбәребез Мәккәдән Мәдинәгә күчте. Һәм шунда билгеле бар ва вакыйга, кайчан пәйгамбәребез Әбү Бәкер Сиддык белән Ния басына тормадылар? Хәрәкәт кылара кирәк, чөнки безнең бүгенге тема тәвәккүл, тәвәккәл. Бармакны бармакка сугырга кирәк. Утып, утырып кына мөмкин булса үтәләр, мөмкин булмаса яшим алай түгел. Шуңа алар хәрәкәт кылалар, хәрәкәт кыларга кирәк. Нинди хәрәкәт? Керәләр шушы мәгарәгә. Ләкин кем хаҗда булган, белә, ул нинди мәгарә, ул Каповый пещера кебек тирән түгел. Ул бер чокыр дип әйтергә була. Шунда Әбу Бәкер Сиддык кайгырып әйтә. Кайгыра, чөнки пәйгамбәребезне хәзер э, үтерсәләр, ничек була дөнья? Кайгыра. Үзе өчен түгел, ә аның өчен. Һәм әйтә: "Әй Аллаһның илчесе, Әгәр дә алар шушы мөршекләр берсе аяк астына караса, безне күрәчәкләр дип әйтә. Аяк астына караса, шул кадәр әйтәм бит, шөкер ул. Тау тишегедә әйтеп тә булмый. Шөкер. Хаҗда күрәсез, күрерсез насыйп булса, насыйп булсын. Күрергә. Ничек без булабыз? Ничек ха карасалар? Ничек дип кайгыра. Пәйгамбәрбез дә әйтә, "Эй Абу Бәкр, Аллаһ өченче булган ике кеше арасында. Нәрсә уйлыйсың? Аллаһ өченче ике кеше арасында, ягъни Абу Бәкр Сиддик белән пәйгамбәрбез ике кеше, өченчесе кем? Аллаһ Тәгалә. Өченче Аллаһ Тәлә. Аның турында нәрсә уйлыйсың? Тәвәккәл җитә дип әйтә. Һәм менә ничек аят кәриме бар? Без әйттек, кем Аллаһ Тәгаләгә Ышанып, таянса, тапшырса, Аллаһ Тәгалә аңа җитүче. Һәм дә Пәйгамбәребезнең дә хәдисе бар, Пәйгамбәребез әйтә, Әгәр сез Аллаһ Тәгаләгә хакын биреп, чын мәгънәдә, хакыйкый рәвештә күңелне биреп тәвәккәл кылса идегез, Ышанса идегез, тапшырса идегез. Алла Тәгалә сезгә ничек кошларга ризык бирә, сезгә дә шулай ризык бирер иде, дип әйтә. Ризык дигәнебез, күп тапкыр әйттек, ризык ул һәм кием, һәм бензин, һәм газ, һәм машина, һәм бала, өйләнмәгән кешегә хатын, ул да ризык. Өйләнгән кешегә бала табу ул да ризык, ашарга да ризык, акча да ризык. Һәм дә алма булган бу гына ризык түгел. Ризык ул русча әйткәндә пропитание. Нәрсә дөньяда яшәргә кирәк? Кием дә кирәк, шапка да кирәк. Болар барысы ризык. Пәйгамбәр нәрсә әйтә? Әгәр сез хак Хакыйкый рәвештә, чын мәнедә Аллаһ Тәгаләгә тапшырса идегез, ничек ел Аллаһ Тәгалә кошларга ризык бирә, сезгә дә шулай бирер иде, дип әйтә. Хәзер уйласак, безнең ризык күп, димәк ки, тәвәккәл безнең яхшы. Икенче ягы, безнең ризык әз. Димәк ки, безнең тәвәккәл дә әзмени? Без кошлар кебек иртән чыгып, Алла теләп бирсә, бирә, бирмәсә юк. Бит кошлар ничек оча? Аларның планнары юк. Хәзер, мәсәлән, чыпчык оясына ничек оча? Хәзер мин чыгам, мин бит әти кеше. Хатын бар, балалар бар, чыпчык шулай уйлыймы? Хәзер план корам тегенең белән күрешергә, моның белән очрашырга, теге чебенне ашарга, бу черкине тотып кирәген бирергә. Ул ничек оча, алай очмый, ул нәрсә оча? Тора да оча. Әлбәттә, моны ишеткән кеше уйлар, бу нинди фанат. Бу фана түгел, бу тәвәккәл дип атала. Шулай оча. Тәвәккәлнең өч мәртәбәсе бар, өч дәрәҗә. Беренчесе ул тәвәккәл, ягъни ышану. Ышану. Икенчесе ул буйсыну. Әслим, тәслим гарәп телендә. Өченчесе дә Өченчесе дә Бирелү. Бирелү мәгънәсен яхшы аңларга кирәк. Мәсәлән, нинди мисал китерергә? Мисал әйтик, Костоправка кеше барса, тегесе әйтә нәрсә әйтә? Расслабься дип әйтә бит. Тегесе расслабиться итә алмый, чөнки ул курка хәзер кирәген бирә бит. Менә монда ул бирелә алмый. Теләсә дә. Чөнки ул курка хәзер. Если мин расслабиться итсәм, йомшартсам, ул минем кирәкне бирә. Менә шушы өченчесе иң югары дәрәҗә. Болар санап китсәк, ул тәвәккәл кемнеке? Ул пәйгамбәрләрнеке. Бирелү Ибраһим пәйгамбәрнеке. Һәм дә шушы ахыргысы өченчесе иң югары тапшырылу ул да пәйгамбәре пәйгамбәребезнеке. Һәм дә Ибраһим пәйгамбәр хакында беләсез, ничек Ибраһим алейһиссалам Нәмрут вакытында яшәде һәм дә катапульт белән утка ташлаган вакытта Ибраһим пәйгамбәр утырадыр нидә? Ничек әйтәбез? Катапульт. Ничек аны ташлар утка? Бу ниле беләс э, вакыйганы. Шул вакытта килә аның кырына пәйгамбәрләрнең дусты Җәбраил алейхиссалам. Һәм ярдәм итәргә аңа тели. Белгертә ярдәм итү Ярдәм кулы сузу дигән кебек. Шул вакытта Ибраһим алейһиссәлам тирән бер мәгънәле җөмлә әйтә. Әйтә, сиңа минем ихтиҗим юк. Аллаһ Тәгалә минем хәлне белә. Бу да миңа җитә дип әйтә. Шәһәдә нәтиҗәдә беләбез, тарих буенча Ибраһим алейһиссәламны Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирә ташларга утка, ләкин ут нәрсәгә әйләнә? Тапкыр катнаша. Пәйгамбәр алдынгы буларак алда бара, әлбәттә, атта, кылыч белән. Ләкин 25 тапкыр булса да, һичбер кешене үтермәгән була. Гаҗәеп. Гаҗәпләнергә кирәкми, ул кылыч белән кизәнгәндә ният була аның тик Җә, җә, җәрәхәтләндерергә. Үтерергә түгел, тиз генә. Җәрәхәтләндерергә. Шуңа 25 сугышта һичбер кемне үтермәгән була пәйгамбәребез. Тик җәрәхәтле генә. Я кулына, я башка җиренә. Кылыч төрсен дошманның булды, бу, бу җитә. Шулай пәйгамбәр катнаша сугышларда. Һәм бер вакыт сугыштан кайтканда бер агач төбенә җирләшеп ял итәргә утыралар. Сине минем кулымнан кылыч бит миндә, син кылычсыз. Кем коткара дип әйткәч, пәгамбәр әйтә, Аллаһ дип әйтә. Һәм шушы кабатына өч тапкыр. Бу мушрикның кылычы кулынан төшә. Пәгамбәр кылычны ала да аңа тери. Һәм әйтә, Сине кем миннән коткара? Дип әйтә мөшриккә пәйгамбәребез. Бу мөшрик тә ялвара, ялына, син үч алучы булган кешеләрнең иң яхшысы бул ки, мине гафу ит. Үч алучы кешенең иң яхшысы ул кем? Үч алучы кешенең иң яхшысы, әлбәттә, гафу иткән кеше ул иң яхшы үч алучы. Пәйгамбәрдән гафу итә. Һәм дә менә бу мәсьәлә күрсәтә, ничек ки Аллаһ Тәгаләгә булган ышану, тапшырылу, нинди зур дәрәҗә һәм дә пәйгамбәрләрнең сыйфатлары. Инде безгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен шундый сыйфатка лаеклы булырга.